Ongi etorri EASO Politeknikoko goi mailako aurrezkuntza ziklora. Ziklo honek eskolan 0-3 urteko aurrekin eta eskolatik kanpo 0-6 urteko aurrekin lan egiteko gaituko zaitu. Alde batetik, jaiotzen denetik 6 urte arteko auraren ezaugarriak ikasiko ditugu ikuspuntu desberdinetatik. Kognitibotik, sozioafektibotik, psikomotorretik. Baita ere, aurrek dituzten behar espezifiko edota bereziei nola erantzun eskolan zein eskolatik kanpo. Hezkuntza esku hartzean, antolamenduan, baliabide metodologikoetan trebatuko zara. Horrekin batera, familiekiko harremanak bideratzen ere ikasiko duzu. Eta bestetik, ikasitako guztia aur eskola batean praktikan jartzeko aukera izango duzu. Hori guztia lantzeko, metodologia aktibo eta kolaboratiboak erabiltzen ditugu. Irakasleak bidelagunak izanik, zu zeu izango zara ikaskuntzaren egile aktibo, protagonista eta erantzule nagusia. Aldi gure irakasgaiekin zerikusia duten adituak gonbidatzen ditugu. Ipuin kontalariak, doluan adituak, komunikazioa ezbortitzean adituak, berdintasunekoak, gizarte zerbitzuetako langileak, eskola erreferentetako ezitzaileak. Inguruan ditugun aur eskolak edo aur txokoak ezagutzera ere joaten gara. Zikloa bukatzean aurrezitzaile edota hezkuntza bereziko laguntzaile gisa lan egin ahal izango duzu. Era berean, aipagarria da aurre hezkuntzako goi mailako zikloa egiten duten ikasle gehienek unibertsitatean sartzea lortzen dutela, batez ere hezkuntza arloko prestakuntzarekin jarraitzeko. Haurtzaroa eta hezkuntza mundua gustuko badituzu, komunikazioa, sormena, empatia eta erantzukizuna landu nahi badituzu. Finean, pertsonekin lan egitea gustatzen bazaizu, gure zikloa egitea gomendatzen dizugu.